kami berada di lokasi eh. Okey, saya berada di uh, jalan lama uh, Beaufort KK Dibahamkan ini merupakan uh, jalan yang mula-mula sekali dibuat uh, Sebelum adanya jalan besar uh, di depan tu. uh, Dan inilah dia kadar jalan di sini agak mencabar kalau mau jalan di sini mau 4x4 punya kereta uh, ataupun kereta biasa tapi kalau kereta biasa kena hati-hati lah sebab ada dua lubang uh, akan uh, kamu jumpa di sepanjang jalan ini. Ini mohon istirahat. berada di jalan uh, jalan lama Kimanis Bengawan di mana dikatakan jalan ini adalah uh, dahulunya sebagai jalan perhubungan KK Beaufort. Uh, jadi uh, sebenarnya jalan ini daripada bermula di Batu Batu anu 14 Hulu Kimanis dan jalan ini sebenarnya menghubungkan uh, ke kawasan uh, pengawan memang keadaan di sini uh, jalan dia gravel dan sedikit mencabar namun ialah inilah keadaan kawasan sini kampung Viking Ulu, uh, di mana di sini merupakan uh, satu perkampungan yang berada di jalan uh, lama Kim Manis Pengawan uh, dan uh, seperti mana yang anda lihat ini merupakan kawasan uh, pertanian kita ada nampak uh, kelapa sawit uh, dan juga getah, pohon getah dan juga beberapa kebun buah-buahan juga ah, terdapat di sepanjang jalan serta kawasan ini saya kira macam kawasan kayu palak lori kayu palak sebab ah, laluan dia pun kita boleh nampak ah, gravel dia bukannya gravel batu biasa tapi ada juga daripada batu-batu besar yang di batu sungai so kita boleh tengok di situ memang kawasan ini memang kawasan pedalaman lah dan juga uh, hanya penduduk di sini saja yang tinggal dan lalu uh, jarang sekali daripada luar melalui jalan ini sebab keadaan jalannya agak mencabar sedikit um, saya harap akan datang maybe government do something uh, mungkin kasih aspal kah so daripada Kimanis pergi Bengawan ni ada laluan alternatif dia di sebelah Ulu dan ini memudahkan uh, warga setempat daripada apa bengawan uh, khasnya kalau dia mau pergi Kimanis apa mau, mau pergi lalu jalan Keningau dia tidak perlu lagi ikut jalan besar tapi boleh juga lalu di belakang uh, cepat lagi kalau di sebelah sini sebab dia tembus di laluan uh, apa jalan Keningau di Batu 14 Kimanis. Manis vlog untuk hari ini uh, ah, uh, ah, kita kasih tunjuk jalan uh, lama Ulu Kimanis yang menghubungkan uh, Batu 14 hingga uh, di sebelah apa ni sebiling iaitu kawasan uh, Kuala Pus dan juga Kampung Viging di sebelah Bengawan Estate ya untuk vlog hari ini. Jika ada apa-apa yang menarik, saya akan kongsikan untuk semua. Okay, bye bye.